ごいね東京でもこんなに派手な店は見たことないよそりゃもうここが何はナンバーワンの店ですさかい蒼天堀来てグランドへ寄らんやなんてタコなしのたこ焼きみたいなもんですわいや先生には遠路はるばるお越しいただいたんやから今日はたっぷり楽しんでもらわんとささ行きましょう でもさ本当に大丈夫なのこっちってこれもん多いって話じゃないそないなことありまへんってもう先生何で言うたら信じてくれはるんですかでも蒼天堀って言ったらあの近江連合のお膝元でしょ町ごとヤクザの巣窟みたいなもんだろ <laughs> まあ ましてやこの手の店なんてもうああそこの席あれ絶対ヤクザだよやっぱり私帰るよ大丈夫ですってほんまに物騒な店も確かにありますけどこの店に限っては絶対安心折り紙付きですあああれは確かにヤーさんやけど この店じゃおとなしゅうしてますよ妙にこの店の肩を持つねまあまあ細かい話は抜きにしてささまずは座って一杯やりましょうねえほらさあでもね こんばんは失礼します失礼しますああいや、こんばんはどうです女の子も粒揃いですやろこのお方な東京のでっかい会社のお偉いさんやでほら君らも顔売っときはあやっぱり偉いさんなんやなんか貫禄ある思た東京から来はったんですか かっこええですねこっちにはよきはるんですか <laughs> いや今回はたまたま出張でねここもこの人に無理やりねそうせやから君らがたっぷりサービスしてくれんと私の面目丸つぶれ頼むで <laughs> なんや責任重大やわじゃあまずはお飲み物からやね何言っちゃいますどれ ほうシャンパンで10万かやっぱり結構するもんだねそしたらまずシャンパンいっときましょうかおいおい大丈夫か10万だぞ大丈夫大丈夫先生はもうお金のことなんて気にせんと存分に楽しんでくださいシャンパンねありがとうございますでも一本でええんですかえせやね 東京の偉いさんもおるのに一本やと足りひんのとちゃいます大阪の人間がケチや思われますよちょっと君らうんうんなるほど確かにその通りやよっしゃここは潔く一人一本いっとこかほな四本やねお前らの分もかいねえわええわ四本いっとれさすが男前 願いしますうわすごいうわいいなもう一杯や社長さんすごい賑やかでいい店じゃないかでも前にこっち来た時は全然知らなかったよああこの店が有名になったんはつい最近なんですよ そうなのかええ少し前に支配人が変わってそこから急にふん支配人くらいでそんなに変わるもんかねそれが引き抜きから何からちょっと大声では言えんようなことまで随分派手にやったみたいで箱のでかさだけが取り柄やったこの店をあっちゅう間にトップにのし上げてもうたんですほう 随分なやり手みたいだねそううちの支配人夜の世界では知らん人がおらんちゅうくらいの有名人なんですよそうなのかいうんそりゃいっぺんお目にかかってみたいもんだねちょっともうええ加減にしてこっちは金払っとんねやぞちょっと触るくらいいいやろがお前もまんざらはないんやろなわけあるか ほらほらここやここお客様当店はお触り禁止ですどうかその辺でかわいやっちゃなお客は大概にせんと大概にせんかったら何やっちゃねんこれ こっちは金払っとんのやぞガタガタ抜かすねこのボケおいおい全然大丈夫じゃないじゃないかに逃げようああこの店で暴れるやなんてまあ大丈夫すぐ収まりますよだからなんでそんなこと言い切れるんだ出てくるからですよ彼が 彼ってあの男かありゃただのケツ持ちだろうお客様本日はお越しいただきありがとうございますえ何やお前ケツ持ちちゃうんかよく間違われますですが違いますええせやったら何やねん悪い 申し遅れました私当店支配人の真島と申しますお前が支配人やとえあれが例の <laughs> この店はヤクザが仕切っとんのかいお見苦しくて申し訳ございませんこう見えても仇ですそれよりもお客様 恐れ入りますが当店でのお触りや暴力行為はどうかご遠慮願います <laughs> 気に食わんちゅうんやったら力ずくで来てみろやその面こき落としけそういうわけには参りませんお客様は神様ですからほうそらええ心がけやないか お前さんのその心構え気に入ったわ <laughs> こいつはおごりやたんともいい <laughs> どうや神様からのお恵みはありがとうございます 私はこの先を一度浴びるように飲んでみたかったのですがおかげさまで夢が叶いましたこの野郎けおやお客様重ねてお願い申し上げます そろそろお引き取り願えませんでしょうかもしこれ以上営業妨害されますとしたらなやっちゅねんしゃあないのああ一丁景気いいのやれや そこまでお客様がお望みならこの真島僭越ながらお相手いたしましょうただし私からは一切手出しはいたしません何しろお客様は神様ですから <laughs> まだそんなこと抜かすかなめおってさあイムや 城でございますお客様は神様やろげそろそろよろしいおしぼりはいかがですかねえ <laughs> なんやお前は 危険ですのでこちらはお預かりいたします、ありがとうございます支配人立てこの野郎警察に突き出してやるさばけろ君お静かにこちらのお客様は ご覧の通り店内での違反行為を繰り返し皆様へご迷惑をおかけしました本来ならばこのまま警察へ出頭していただくべきだと存じますですがどうかそれはご容赦願えませんでしょうかえなんだそんなこちらのお客様このまま警察へ突き出されればこれまで築かれた社会的地位を失うことになりましょう 一時の気の迷いに対する報いとしてはあまりに酷ではないでしょうかそこでお客様に一つお願いがございます俺にはい夜の世界の流儀として酒の席での失態は酒で注いでいただきたいのですお 今日この場のお題すべてお客様がご馳走してはくださらないでしょうか総天製薬営業本部長様ともなれば年間接待費は億をくだらないはずあそれ俺のいつの間にお客様を犯罪者にしたくないですが 他の皆様にも変わらずこの場を楽しんでいただきたい全てはこの私のわがままですどうか私のわがままを聞き入れてはくださいませんでしょうかわ分かった皆さんがそれでええ言うてくれるんならこの場のお題全部俺が持たせてもらうそれで許したってくれんやろか ありがとうございますこちらのお客様はこうおっしゃってくださいました皆様いかがでしょうかありがとうございます皆様の寛大なお心遣いありがたく頂戴いたします 勇気あるご判断をなされたこちらのお客様にも拍手をでは引き続きどうぞお楽しみくださいあれがここの支配人はいなるほどな この店がナンバーワンになった理由が分かった気がするよ彼を見るとみんなそう言いますキャバレーグランドの支配人真島五郎蒼天堀の夜の帝王っちゅうやつですわ。 支配人先ほどはありがとうございましたいつもすみませんフロアはどうや落ち着いたかはいあらかた元の通りにただで飲めると分かって注文がひっきりなしですよそうかあいつら怪我はいえ突き飛ばされた小野のやつもこれといってマキちゃんにはボーナス弾んだれよ父もまれて何もなしじゃ モチベーションガタ打ちやはいそれは先んじて伝えておきましたならええわあの暴れてたドアホ一応見張っときや名刺は押さえちゃるがとんずらこかんとも限らんからなそちらの方もすでに手配していますよっしゃスタッフは最近どんな塩梅やおおむね問題はないのですが なんやね先月入ったかなえちゃんなんですけどちょっと他の子特に桜子ちゃんとうまくいってないみたいでまたその手の話かいな女っちゅうのはほんまめんどくさいの私からも話はしてみたんですがなかなかあったあった俺からも話しとくすみませんお手数ですがお願いします 失礼します まだ頼んだの来ねえのかよあれですどうしましたなんでもあらへんお楽しみのところ失礼いたしますなんだやっと持ってきたおおあんたは艦隊の支配人さんじゃねえか 酒は人の金で飲むに限るよなまったく <laughs> お客様ちょっとお話があるのですがご足労願えませんでしょうかなんだよ人が気持ちよく飲んでんのにお時間は取らせませんどうかしょうがねえな 他ならぬ支配人さんのお願いださてちょっくら行ってくるよあの支配人この方は俺が相手するお前は仕事に戻れはいわかりましたさあ参りましょうはいよ 繁盛してるじゃねえかついこの前まで閑古鳥が泣いてたってのにな変われば変わるもんだ何しに来たんや佐賀そう邪険にすんなよ真島ちゃんちょいとお前さんの働きぶりを確認しになこれも仕事だ まあただで飲めるとは思ってなかったけどな来るならちっとは行儀をしてくれんか客が減るっちゅうおおそいつはすまなかったなついはしゃいじまったよ さっきもご活躍だったらしいじゃないさすがは真島五郎蒼天堀の夜の帝王だ客との喧嘩を見せ物に仕立ててついでに飲み代まで取り上げちまうなんてよなかなか気が利いてるなやっぱりお前敵が向いてるって自分でそうは思わねえのアホ抜かせ 誰がこんなこと好きでやるかっちゅうそりゃお前今の立場のありがたみってのが分かってねえよ金も地位も名誉もあるところや女だって随分寄ってくるだろそんなことは望んでないってか皮肉なもんだそんな誰もが羨む立場を得たお前だけがただ一人 この町で別の何かを求めてる幸せってやつはいちいち意地悪にできてるらしい今日は随分おしゃべりやないかしけた面のお前を見てたらなんとなくなでもまあこの現状お前が気に入らないのは当然だこれはお前への罰なんだからな 楽しまれちゃ俺も島野の兄弟もちっと困るそろそろ本題に入ってくれまへんか俺はいつになったら極道に戻れるんやオーナー何度目だろうなそのセリフどうしてそんなに極道に戻りたいのかね俺には分からないよ あんたに分かってもらう必要ない今月の売り上げこの調子なら来月にはノルマの1億達成するでおおそりゃすごいとぼけんな達成したら島野の親父に俺が極道に戻れるよう口利きする 約束忘れてへんやろなさあそんな約束したっけかなこの件で冗談は通じひんぞダメだあと5億稼げそうしたら口聞いてやるよおのれなんだ殴らねえ まあやれるわけないけどなそんなことしたらお前はあの暗い場所に逆戻りだそれは嫌だろうからなこれがお前の戻りたがってる世界のやり方だよヤクザがお前みたいな金づる簡単に手放すわけがないだろうどうだ やっぱり敵の方がいいんじゃないか上等や5億やろうが何やろうが何ぼでも稼いだろ極道に戻るためやったら俺は何でもやったるわほう何でもああそうやそれが殺しでも 極道に戻れるとしたらお前は人殺せるの <laughs> 冗談だよいや意地悪言ってすまなかったな極道ならいずれそういう山を踏むこともある にそれが分かってるのかちょっと聞いてみたかっただけだから引き続きよろしく頼むよ支配人あそうだ一つ忘れてたここのホステスにノリコっているだろうそれがどないしたそいつ明日から別の店でやらせることにしたから 即戦力が欲しくてさ典子はここのナンバーワンなんだろおあつらい向きかと思ってよ本人にはもう伝えてあるからこっちの方がよろしくな売り上げ落ちないように頑張るよなんせあと5億稼がなきゃなんねえんだからな しますあの支配人今のりこちゃんから明日からよそに移るって電話がああ俺もさっき知ったわご存知でしたかなんだってこんな急にのりこちゃんがいなくなったら売り上げに相当響きますよ分かっとるせやけどオーナー様のご決定やどうしようもあらへんそうだったんですかでもこれからどうすれば ったく落ち込んどる暇もあらへんな最近よそでイケとるホステス言うたら誰やよそですかよその子でしたらそうですねオデッセイののぞみちゃんがダントツでしょうねオデッセイ自体がうちのライバルみたいなものですしそうかじゃあ 一丁行ってくるかのあの支配人どちらへ決まっとるやろ望みをうちに引き抜くえライバル店のナンバーワンを引き抜くってさすがにまずくないですかそもそもそんなことはどうやって夜の世界は弱肉強食ここでこけたらうちはあっちゅう間に崩れるでやらなしゃあないんや 店の方は任せたでわかりましたどうかお気をつけて しましたいや素晴らしいこっちに来た時は必ず寄らせてもらいます先生どないです支配人さんのおかげでええ商売ができそうですほんまありがとうございます先生どないですこの店気に入っていただけましたいやいい 何やって soldier. 等过。 丁寧人数邪魔や。 いらっしゃいませお一人様ですかああすんませんただいま満席でして少々待っていただいても構いませんでしょうか構へん待つほんますみませんそしたらこちらでお待ちくださいよろしければお飲み物もお持ちしますがまあそんな気ぃつかんでええねんのんびり待ちますわ しました1名様ご案内いたしますこちらへどうぞ 失礼しますたかこですおおこらえらいべっぴんさんが来たなおおきに飲み物何飲まはりますほなとりあえずシャンパン頼むわはーいこっちお願い またえらい混んどんな毎日こない繁盛しとるんかまあ年末っちゅうこともありますけど最近はみんな強制で同伴させられてるからその分お客さんが多いんとちゃいますほうそうやったんかけどそない必死になって同伴させるほど景気悪そうには見えへんけどな単に意地張ってるだけですわ 維持最近客の入りでグランドに負けっぱなしやさかい今月は絶対に勝たな全員罰金とかむちゃくちゃ言わはりますねん何やそら自分とこが儲かっとればそれでええやないかなんでグランドが関係あんねんうちもそう思うんやけどな支配人はそう思ってへんみたいで正直なんぼ同伴したって 常連さんも毎日何十万も使ってくれるわけとちゃうし新規のお客さんを増やさへんと頭打ちなんよねほうなるほどな してもこの店は可愛い子がぎょうさん揃っとるの全部で何人くらいおるんやそう100人くらいおるんとちゃうかな今日は40人くらいやと思いますけどほんなら知らん子も多いんやろなせやな週に一度しか来ん子とかもおるし同じ席について初めて話したっちゅうケースもしょっちゅうです そない新顔がよう入ってくるんかさすがに人気店はちゃうのちゃいますそんだけ辞める子が多いんです辞めるなんでうちは上下関係めっちゃ厳しいですしちょっとでも人気出そうな子が入るとすぐ上が潰しにかかるんですわ競争が激しいっちゅうことかせやけどそない中でも人気ある子っちゅうんは ほんまにすごい子なんやろなそうですねナンバーワンののぞみさんなんか毎日開店と同時に目当てのお客さんがひっきりなしに来てますわそののぞみっちゅう子はどんな子なんやのぞみさんですかうんほんまはお客さんに他の子のこと話したらあんまりよくないんやけど。 まあ一言で言うと真面目な人ですわ真面目そのお客さんの中には銀行のお偉いさんとか政治家の先生とかも多いんですわせやからうちらそないな人と話し合わせるために新聞やニュースをいつもチェックしとけって店からうるさく言われてるんですのぞみさんは特に真面目でやる気のある人やからそういうお客さんから受けが良くて 指名をたくさん稼いでいったんです名実ともにトップレディっちゅうわけやなほんなら人気が出んのも当然やなあーせやけどこの前若いお客さんが来た時は逆に全然話題についていかれへんくてめっちゃ面白かったですわあ今の内緒にしてなうちがそないなこと言ってたのが他の子にバレたら大変なことになってしまうから <laughs> 安心しいや誰にも言わへんって可愛いとこがあるやないかそののぞみちゃんも 店ん中くらいサングラス外したらどうでっかグランドの支配人はようこそオデッセイ楽しまれてますかこれはこれは山形藩オデッセイの試合に自らおいでになるとは恐縮やのすまんのちょっと外してもらえるか お目当ては望みやる <laughs> さすがはうちとためはる店の支配人や話が早くて助かるわあんたの方は随分と回りくどいやないかこそこそ忍び込んで敵情視察それがあんたのやり方かそないなことせんでも望みに会いたきゃ呼びますせ説得でも交渉でもしたらええ そないなことしてもトップのあんたがうんと言わなことは動かん俺が説得しに来たんは望みやのうてあんたや山形私を俺が見たところこの店確かに繁盛しとるが客層がおっさんに偏っとる今はそれでもええが今後もっと売り上げを伸ばそう思うなら客層を広げんことには頭打ちや うちは在籍100名を超える大箱ですせ客の好みにも幅広く応えられてんとちゃうかいやこの店のホステスはどれもおっさんが好きそうなタイプの女ばかり若い男に受ける子が絶対的に不足してるさらに言えば今いる客層も決して良くはない金持ちのおっさんばかりのせいで高級なイメージがつきすぎてる たまに若い客が来ても店の雰囲気になじめずなかなか常連にはなってくれへんのとちゃうかまだ実は今オデッセは深刻な女不足や一人でも多くの新人が欲しいちゃうか根拠はあるんやろな 俺が店に入った時満席っちゅうことで入り口でチートばかり待たされたせやけど中に入ったら空席が目についたこれは客全部を相手にできるほどのホステスが出勤してないっちゅうことやろその証拠に男3人に女2人っちゅうテーブルがあった普通はマンツーマンが基本場合によってはクレームが来てもおかしない よう見てはるなま賢いあんたのことやそんだけ言えば俺の腹は伝わったやろなるほどこちらの事情は全てお見通しってわけやねオデッセイのナンバーワンは望みやけどその望みがおらんようになっても今の客層を支えるホステスは十分揃ってここには ホームランバッターは腐るほどおるそろそろバントのできる選手が必要な時期なんとちゃうかそれでうちの4番に対してあんたは何差し出すつもりやまずは手付けとして1000万明日にでもうちの門に届けさせてもらうわそれだけやない今うちで教育しとる新人 若い客層を狙って育てとった連中やいわば将来の一番バッターっちゅうとこがそいつらから好きなの何人でも持っていけ真島藩あんたが目つけた秘蔵子をこっちによこすとああそうこうし揃った将来間違いなしの連中やでええんですか敵に死を送るようなもんですよ こっちは当面の売り上げが欲しいその代わりあんたんとこには将来の売り上げを保証する別にそっちだけが特攻する話でもないでなるほどなあんたは顔に似合わず敵作らんとうまいことやる方法を知っとるらしいこれが真島五郎のやり方っちゅうわけか交渉成立ってことでいいな ええでしょうただあんたんとことうちはライバルや今日みたいなのはこれ限りにしてもらいましょうかこれからはうちも全力で勝ちに行かせてもらいます覚悟はええな <laughs> 好きにせえやさてっとええ酒飲ませてもろうたお勘定頼むわ 勉強させてもらいましたからね今日は私の大ごりっちゅうことで空ごちそうさんほな本当ですかああなんとか引き抜き成功やいつもいつもどうやってそんなま いろいろあんねのぞみのシフトとか詳しいことは明日話すわわかりましたお疲れ様です らっしゃいませ っしゃいませありがとうございます 这十六年我 笑って出さんか ありがとうございました そこは適当に合わせといてさお前 らっしゃいませ とうございました。 소리죠?